Marie va prendre le train, ne reviendra pas demain, ni le week-end prochain. Car Marie et moi, c'est fini, je crois qu'on s'est tout dit. Marie et moi, c'est la fin, plus de mal que de bien. Marie va prendre le train. C'est un choc, un coup de poing. Quand arrive la fin du chemin. Car Marie et moi, c'était beau. Comme un bijou, un cadeau. Un diamant dans son écrin. Qui aujourd'hui reprend le train. Aujourd'hui c'est fini, je pleure et je souris de ne plus jamais voir Marie, car Marie et moi c'était chiant, comme la mort de temps en temps, c'est aussi un soulagement pour elle et moi sûrement. Marie se consolera dans d'autres yeux, dans d'autres bras, sera plus heureuse sans moi. Elle aura des amoureux qui sauront penser ses bleus, qui combleront tous ses rêves. Adieu ma princesse de Clèves, adieu ma princesse. the cloud.